हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ और जैसे मैंने पिछले वीडियो में फ्लेट मार्केटिंग के बारे में बताया था उसी में एग्जाम्पल के लिए मैं आज अमेजन का एफिलेट मार्केटिंग जो मैंने लिया है उसे मैं कैसे यूज करता हूँ वो मैं आप सब लोगों को दिखाता हूँ बहुत छोटे से वीडियो में मैं दिखाना चाहूँगा और अगर इससे अधिक आप जानना चाहते हैं या किसी भी तरह का हेल्प चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा और इस वीडियो में कैसे आप कहाँ से अपने लिंक ले सकते हैं तो मैं लिंक आपको बताऊंगा कैसे ले सकते हैं किस जगह से तो आप ध्यान से देखिएगा आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम है साउंड में इसी कारण से बहुत जगह क्लियर नहीं सुनाई देगा बट आप वीडियो में देख के समझने का कोशिश करें उसके बाद जैसे ही ये प्रॉब्लम मेरे साथ जो है वो दूर हो जाएगा तो मैं सेपरेट अच्छे से वीडियो बनाऊंगा जिसमें साउंड और पिक्चर और भी अच्छे से है ना तो चलिए शुरू करें ये ठीक है इसे में क्लिक करेंगे थोड़ा स्लो है खुल रहा है थोड़ा सुनो किसी भी प्रकार की अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो गया तो यहाँ आप देख सकते हैं 12 percent advertising fee with a trusted e commerce तो इसमें कमीशन मैक्सिमम ट्वेल्व परसेंट तक मिलता है इसमें आप क्लिक करेंगे फ्री थोड़ा स्लो है Uh, मैं देखता हूँ मैं खुद आप